e yma bore Uh, rhaid cyfadda mod i'n teimlo uh, dipyn bach yn anheilwng i uh, siarad ar yr achlysur yma. Nid yn unig mod i'n gog, uh, dwi'n credu mai heddiw ydy'r um, ydy tro cyntaf mi ymweld â Ponter Dylais ac mi ddeheiro am hynny. Ac uh, nid yn unig ydw i rhy ifanc uh, i gofio sefydlu Gymdeithas yr Iaith o nifer o flynyddoedd. Dwi hefyd yn, yn gymharol anwybodus uh, am, am yr holl hanes ac efo dipyn i ddysgu gan, gan y siaradwyr siaradwyr eraill heddiw ag yn y blaen. Ond dwi yma yn siarad heddiw am, am fod gen i dyled mawr a, ac mod i angen diolch um, i'r bobl sydd wedi arwain y ffordd a lle dwi a lle da ni uh, heddiw. Heb, heb y bobl hynny, mae'n anhebyg iawn y byswn i yma yn siarad Cymraeg i ddechrau. Heb heb y deimlad yna fod yna frwydr, fod yna fod na, fod na agwedd chwildroadol i angen. Fysa fy mam ddim wedi mynd ati i ddysgu Cymraeg, swn i ddim yn, yn Gymro Cymraeg heddiw. Ac yn sicr, um, byswn i ddim yn siarad yma heddiw fel, fel cadeirydd Cymdeithas i'r Aeth, yn un sy'n falch iawn o fod yn hanol criw brwd o, o, o ferched a, a dynion uh, sydd yn angerddol um, yn ei ymrofiad i, i newid y sefyllfa yma yng Nghymru e, i adfer yr, er, er iaith Gymraeg e, fel, fel oedd yn cael ei galw amdano fo nôl yn 62 felly. Achos mae'r mae ysbryd, mae'r tân uh, wreiddiol yna um, dal yma heddiw a mae dal fawr uh, angen hynny. Ac mae ma nhw'n deud na'r unig beth yn wir sydd yn gallu newid y byd ydy criw bychan o bobl sydd yn fodlon sydd yn fodlon y berthu a sydd yn fodlon gweithio efo'i gilydd ac i herio'r drefn. A, a dyna ydy Cymdeithas yr Iaith, a mae hynny i ddiolch uh, i'r adda helaeth am, am nifer o enillion pwysig dros y flynyddoedd. Pan ni'n meddwl am arwyddion ffyrdd, pan ni'n meddwl am sefydlu uh, S4C, ac y fwy diweddar uh, pethau fel statws swyddogol i'r iaith o, o'r diwedd o, o ryw fath felly uh, yn y mesur iaith diweddar. Ond, ond dydy'r buddugoliaethau yna ddim yn digon. Mae angen mwy o fuddugoliaethau arno ni. Mae angen sicrhau bod dyfodol cynaladwy uh, i'r Gymraeg uh, yn yn cymuneda ni. A felly mae angen dal ati efo'r ysbryd yna. Na dechrau yma ym Mhontar Rilais efo sefydlu'r Gymdeithas yr Iaith. Mae angen dal ati i frwydro heddiw diolch o wilod calon felly i'r criw nad sefydlu gyfeithas yr Iaith, a hefyd wrth gwrs da, a, Eileen Beasley, yr hyn oedd angharad yn sôn amdano fo fynyd yn ôl. Ac y wir, i, diolch i bawb sydd wedi uh, aberthu i rhyddid mewn, mewn nifer o achosion dros y flynyddoedd. Fel ni'n dweud, dwi'n dwi, dwi, dwi'm gwybod yr holl hanes, ond mae nifer o bobl yn bresennol heddiw sydd wedi bod i'r carchar uh, dros yr iaith felly, a da ni mawr yn, yn diolch a'n, an um, iddyn nhw. Felly, roedd argyfwng yn wynebu'r Gymraeg yn 62, mae yna argyfwng yn wynebu'r iaith heddiw. Mae rhai agwedda o'r frwydr yr un peth, mae rhai pethau newid. Yn, yn 1962, mi oedd uh, Saunders Lewis yn traddodi uh, darlith radio i amlygu'r argyfwng oedd yn gweld yng nghanlyniadau'r cyfrifiad. Uh, darlith uh, fideo a hynny ar y we uh, uh, Cymdeithas yr Iaith ei, ei ryddhau hanner cam mlynedd diweddarach, diwedd, yn tynged yr iaith dau yn hytrach na dim ond chwildro gwleidyddol, da ni'n galw am chwildro cymunedol, bod angen, os am sicrhau dyfodol cynaliadwy i'r iaith Gymraeg, bod angen sicrhau bod cymunedau yng Nghymru, lle da ni'n gallu byw yn bywydau trwy gyfrwng Gymraeg, bod ni'n gallu byw, gweithio, chwarae os, os hoffech chi byw yn bywydau cyfan trwy gyfrwng yr iaith. A hynny ddim jyst yn, yn gymunedau artificial sy'n cael ei creu trwy addysg neu trwy, trwy gweithgareddau arbennig, ond cymunedau um, naturiol daearyddol lle da ni'n byw ac yn gweithio. A dyna pam bod o mor bwysig, da chi'n gwybod, bod y pethau iawn yn cael ei wneud mewn meisydd fel creu gwaith mewn, yn, yn, yn yr economi, um, o ran polisiau cynllunio ag ati yma yng Nghymru, hollol, hollol bwysig. A mae canlyniadau'r cyfrifiad y, y, y wir yn dangos um, bod angen y, y, y newidiadau yma. A nid yn unig, mae rhaid i bob un ohono ni yn ein cymunedau ni dechrau wrth yn traed a gwarchod y cymunedau hynny byw yn bywydau trwy gyfrwng Gymraeg. Mae hefyd angen i rhai mewn grym sicrhau bod nhw yn cefnogi'r ymgyrch yna bod nhw ddim yn llesteirio ac yn sefyll yn y ffordd. A, a dyna pam yn y manifesto byw, da ni yn galw am polisia pendant penodol gall Llywodraeth Cymru ac eraill rhoi ar waith o heddiw ymlaen uh, i sicrhau uh, bod dyfodol cynaladwy uh, i'r iaith. Ac mae, mae modd i chi, dweud i gwir, manifesto byw, oherwydd mae modd i bob un o'n chi yma cyfrannu i'r dogfen yna. E, gallwch chi wneud hynny trwy cysylltu efo ni yn y gymdeithas, a mi fydd na um, cyfarfod, da ni'n trefnu'r union fanylion prawn yma, ond mi fydd na gyfarfod i mabwysiadu e, fersiwn terfynol hwnna, ty mis Mehefin, a mae croeso i bob aelod o'r gymdeithas fod yn rhan o hynna, a llunio dogfen, sydd yn, yn mynd i fod yn berthnasol i gymunedau ym mhob rhan o Gymru. Os ella bod rhai yn meddwl bod yn od bod ni yma ym Montar Rilais yn cofio. Ond, ond, ond, ond rhai cofio, mae nid galw am ryw fro Gymraeg efo muriau ydy ni, ond gofyn am i bobl ifanc sydd yn gadael addysg cyfrwng Cymraeg gallu gwneud defnydd o'r addysg a'r sgiliau yna ym mhob rhan o Gymru. A mae'n ei gwbl berthnasol ym Montar Rilais heddiw. Achos ella gallwch chi edrych ar ffaith mae yn ôl cyfrifiad dwy fil ag unarddeg, dim ond mil naw cant ag unarddeg o bobl yma ym Mhontarddulais sydd yn gallu siarad Cymraeg. Gallwch chi edrych ar hynny fel siom hynny yw mae o'n 32 y cant o gymharu a 37 y cant yn 2001 ac canrannau llawer iawn yn uwch mewn degawda cynt pam oedd gwahanol diwydiannau yn yr ardal yma ar ei hanterth. Ond nid achos anobeithio ydi ffigur felly. Mae 1911 o bobl yn hen ddigon i ddatgan yn glir bod chi isio byw yn Gymraeg yma ym Mhont Eryllais. Y bod chi yn mynd i fyny bod uh, Llywodraeth Cymru, bod uh, Cyngor Sir uh, Abertawe ac eraill ddim yn sefyll yn y ffordd, bod nhw yn eich galluogi chi i fyw yn Gymraeg yma ym, ym Mhonter Ddulais. Ac o wneud hynny, gyda'n gilydd, gallwn ni sicrhau bod yr iaith Gymraeg i'w gweld ac i'w glywed yma pan da ni yn coffau uh, yma eto gobeithio uh, ym hen hanner cam mlynedd arall yn 2062, uh, hanner cam mlynedd uh, o frwydro dros yr iaith felly. Felly, um, yeah, Diol- diolch i bawb yy eto am ddod yma dwi'n trosglwyddo nôl yy i Bethan. Mae'n yym blaser mawr 'da fi nawr yym yy ma' yy wel cyn bo' ni'n mynd ati i i chi gael gweld y fflach mae rhaid i fi fynd, mae rhaid i chi, sorry, mae rhaid i fi cyfeirio at, uh, at un peth. Mae'r plac wedi costio 1,700 a ni wedi cael cyfraniad uh, sylweddol iawn gan gyngor y dre. Um, hefyd, fi'n fi falch iawn nawr o wahodd uh, Mr Sian Thomas, sydd yn gadeirydd ar gyngor Sir Gyfyrddin. Mae gyda nhw gyfraniad tuag at y plac hefyd. Felly, gael ofyn i chi um, falle trosglwyddo'r cyfraniad i Robin, uh, cadeirydd presennol, a uh, os ydych chi weid gair uh, byr. Diolch. Diolch. Chi'n siŵr fod yn meddwl pam i fi yma, achos o'r bont arall i fi'n dod, y bont dros mynydd y gwaith, sef Pondertawe, a teithiwr war yn gofyn pam i fi wedi cripad dros y bont o Sir Gyfyrddin fan hyn a uh, bore yma. Wel, o'n i'n benderfynol i ddod beth bynnag, ond a, obodd yma peth nes i ofyn i'r cyngor Sir a hoffech chi i fi fynd yn swyddogol o wybod o fynd yn swyddogol yn gwisgo'n bling, oedd reidrwydd arno nhw roi siac i mi. A fi'n credu bod hwn y tro cynta erioed i cyngor Sir Gyfyrddin gwneud rhywbeth positif dros y iaith Gymraeg. A dwi'n dweud yn credu bod nhw wedi sylweddoli pwysigrwydd y peth maen nhw yn rhoi arian i gymdeithas yr iaith. Fi'n siŵr bod ambell un yn syddogion ni yn troi, bydden nhw'n troi yn i'w gyrraedd cynnes bwrdd yma o'r feddwl beth i fi di wneud fel y gadeirydd sir. Fi'n siŵr o gael y sac ymhen mis nhw. Felly, uh, dyma chi rhywbeth bach tuag at y gost y plac. Gallai eich sicrhau chi fi'n fi'n swyddog maes yn ardal Cyfyrddin a allai sicrhau chi na fydd y cyfraniad yna yn ymharu mewn unrhyw ffordd ar brwdbrydedd yn ymgyrchu ei bwysau ar y cyngor sydd i gweithio. <laughs> nid, uh, nid talu ni bant mae'r cyngor yn neud. um, <laughs> cyn i ni... Uh, yeah, Cyn i ni um, fynd ati i ddadorchuddio plac, os ydych chi hefyd gyfrannu at y plac, mae yna dyflenni gyda ni. E, byddwn ni yn gofyn yn fawr iawn i, i unrhyw un sy'n gallu i gyfrannu. Mae hefyd gyda fi rai diolchiadau i wneud. E, I ni wedi cyfeirio, i ni wedi talu teimged i sylfaenwyr y gymdeithas i'r bobl sydd wedi wneud safiad mawr ac amlwg, ond mae rhaid i ni hefyd wedi ddiolchgar dros yr hanner camlynedd i'r holl bobl sydd ddim wedi bod mor amlwg, ond sydd wedi gwneud gwaith pwysig iawn, pobl sydd uh, e, wedi gyrru busys, uh, wedi, wedi trefnu raliau, codi posteri, dod i bwyllgorau, tynnu lluniau mewn raliau. Um, felly mae ma yna lot o bobl i ddiolch. Um, yn gyntaf gael ddiolch i Gwyn Sian Ifan, uh, David Morgan Lewis a Gwenan Creinant sydd wedi uh, sicrhau bod ni'n gallu uh, trefnu i roi y fflac lan.